Tak masuk akal apa yang dikatakan oleh pengamat sepak bola Inggris yaitu Tim Sherwood. Gara-gara Fernandes gagal menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti jelang akhir pertandingan, tendangan gelandang asal Portugal itu melambung di atas Mister Dan, membuat Manchester United menelan kekalahan. Kegagalan itu membuat skor akhir pertandingan tetap 1-0 untuk kemenangan Aston Villa Gol penentu kemenangan tercipta melalui sundulan Courtney House pada menit ke-88. Tim Seward menilai Cristiano Ronaldo patut disalahkan usai Bruno Fernandes gagal mengeksekusi penalti di Manchester United. Sirwood coba menganalisis penyebab kegagalan Fernandes. Menurut dia, ada faktor Ronaldo di balik kegagalan Fernandes yang dikenal sebagai eksekutor andal dalam mengeksekusi tendangan dari titik 12 pas. Sirwood juga melihat hal yang tidak biasa dalam eksekusi penalti Fernandes. Berbeda dari biasanya, Fernandes justru tidak menendang penalti dengan gaya yang sudah jadi ciri khasnya saat coba menaklukkan kiper Villa Emiliano Martinez. Anda belum pernah melihat dia menendang bola melewati Mister Gawang. Dia selalu menunggu penjaga gawang bergerak dan mengarahkan bola ke sudut yang lain, ucap Sirwood. Ronaldo ada di sana. 100% mengganggu pikiran Fernandes di sana. Dia tahu dia punya satu kesempatan. Satu kesempatan saja dan saya pikir kita baru saja melihatnya berlalu. Sebelum kegagalan Fernandes mengeksekusi penalti, pertanyaan soal siapa penendang penalti utama di Manchester United terus muncul. Hal itu mengemuka seiring kedatangan Ronaldo yang dikenal piawai dalam melaksanakan bola dari tendangan penalti. Nah, menurut kalian bagaimana?